пробиркага этил спиртин куябыз концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз күкүрт кислотасы идиштин түбүнө түшөт анткени ал спирттен оор келет пробиркадагыны аралаштырабыз кумгу реакциялык аралашманы толук жапкыдай кылып салабыз бул бизге температураны 170 градуска чейин ысытууга жардам берип реакцияда суу бөлүнүп чыгарууга жардам берет кум жок болсо ылдам эле бууланып кетет реакциялык аралашма толугу менен кум менен жабылган пробирканы күкүрт кислотасы учуп кетпөөсү үчүн минералдык кебез менен андан соң желим капкак менен бекитебиз пробиркадагы реакциялык аралашманы үстүнкү бөлүгүнөн баштап ысытабыз газдын жана түтүндүн бөлүнүп чыгуусу байкалат бөлүнүп чыккан газды күйгүзсөк ал күйбөйт бөлүнгөн газ күйүп чыккача реакциялык аралашманы ысытууну улантабыз газ күйө баштады бул этилен же башка органикалык заттар кирбей калган бөлүгү болушу мүмкүн өчүрөбүз бөлүнүп чыккан газды бром суусуна багыттайбыз бул учурда да ысытууну улантабыз бром суусу ылдам эле түссүздөнөт этилендин касиетине туура келет бөлүнүп чыккан газды нейтралдуу эритме калийдин перманганатына өткөрөбүз калийдин перманганаты башында күрөң түскө өзгөрүп этилендин касиеттерин көргөзөт андан кийин эритме түссүздөнөт бирок алкен калийдин перманганатын нейтралдуу чөйрөдө түссүздөндүрө албайт ал үчүн кычкыл чөйрө керек келгиле көрөлү газ өзү кандай чөйрөнү көргөзөт ошол үчүн аны метил кызгылт сарыдан өткөрөбүз ал кызарат демек газ кычкыл чөйрөнү пайда кылат этилен кычкыл чөйрөнү бере албайт бул эмне газ экенин билүү үчүн барийдин гидроксидинин эритмесинен өткөрөбүз ылдам эле ак чөкмө чөгөт бул этилен үчүн мүнөздүү эмес бул барийдин сульфаты болушу мүмкүн учуп чыккан күкүрт кислотасынын тамчыларынан пайда болгон муну текшерүү үчүн туз кислотасын кошобуз кайра эле концентрацияланган туз кислотасынан да кошобуз ак чөкмө ээрип кетти демек бул барийдин сульфаты эмес бирок барийдин сульфити болушу мүмкүн демек этанолду күкүрт кислотасы менен ысытканда күкүрттүү газ SO2 пайда болот күкүрт кислотасы этанолду кычкылдандырып күкүрттүү газга чейин калыбына келет күкүрттүү газ бром суусун жана калийдин перманганатынын эритмесин эң жакшы түссүздөндүрөт метил кызгылт сарыга кызыл түс берип баридин гидроксидин чөкмө кылып чөктүрөт этиленге мүнөздүү эмес реакция жүрөт күйгөн газ этилен эмес спирт буусу же андан пайда болгон учуп кетүүчү зат жыйынтыгында этанолду күкүрт кислотасы менен ысытып биз этиленди ала алган жокпоз. бирок этанолду күкүрт кислотасында кычкылдандыра алдык